पॉइंट ऐसा मुझे समझ लेना कि वो कीकर एक पेड़ है वो एक मतलब बहुत ही टेस्टी कैफेटेरिया जी हाँ बहुत ही टेस्टी कैफेटेरिया और जूस में मैं जैसे कि तो बाहर जैसे कि देख सकते हो तो शाम है रात सी हो रही है और वहाँ रात को बड़ी अच्छी लाइटिंग होती है और लाइटिंग के भी आप बहुत ही स्पेशल सीन देख लेना तो ये शुरू करते हैं अभी हम एकदम बीच में से एकदम फॉरेस्ट में से आ रहे हैं एकदम हॉन्टेड लग रहा है एकदम जैसे भूतिया एक्सप्लोरिंग करते हैं एकदम मतलब सुनसान एकदम शांति और मतलब कि मैं मैं व्हीकल्स तो चल रहे हैं पर यहाँ पे मैं वो प्रॉपर एक एकदम ऐसा लग रहा है वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस और एक तो और यहाँ पे फॉग भी इतनी ज़्यादा है क्या करें फॉग भी बहुत ही है यहाँ पे <laughs> बड़ा मज़ा आ रहा है सिनेमैटिक शॉट्स देख के देख ही लिया होगा कि कितना मस्त है यहाँ और यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि रात को बहुत ही अच्छा गाइस अभी हम यहाँ पे आ तो चुके हैं आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है मतलब कि इन्होंने जो इनके फुटपाथ से वहाँ पे हर एक लाइट लगाई है कोई लाइट नहीं छोड़ी और यहाँ पे रात का व्यू तो सच में ही बहुत बहुत अच्छा है मैं तो भूख से मर रहा हूँ पर जितनी भूख ज़्यादा लगेगी उतना ही खाना टेस्टी ज़्यादा लगेगा पर असली टेस्ट तो खा के ही पता लगे जैसे कि आपने देखा कि ये है मेरी स्पेशल ब्राउनी आइसक्रीम आइसक्रीम का हो या ब्राउनी बहुत ही टेस्टी है पर ब्राउनी स्पंज जैसी है सॉफ्ट है और ऐसे मतलब लिक्विड ऐसे पिघल रही है और उसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम का स्वाद very tasty The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Guys agar aapko ye place बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताना अगर नहीं भी अच्छी तो फिर भी बताना मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताना कमेंट्स में कि ये जगह जहाँ पे घुमाया वो कैसी लगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है यहाँ पे पर हाँ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है हमारे को शरीर सर्विस में हल्की सी देती थी वो तो कॉमन सेंस सारी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप आओगे तो थोड़ा डिले होता है वहाँ ये बहुत लेट खाना देते हैं पर फिर भी है अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रॉपर कैफेटेरिया और यहाँ पे जिसकी रात का सीन है यहाँ साइड में डैम भी है और डैम पे तो पानी का सीन तो आपको पता ही है रात में लाइट्स कितना ही अच्छा होता है बहुत ही मस्त है यहाँ का सीन to be बताइए ये ब्लॉग और ये प्लेस तो फॉलो करो तीन ऑप्शन लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी तब तक के लिए बाय बाय